ассалому алейкум подписчикои колхозобод тв бародарон азиз инами як мерседес элегант мошини фурӯшӣ будааст ҳозир шумода нишон медиҳем мошини фурӯшӣ будааст бародарон азиз моторш ягҳаштака ягҳашт газ бензин солаш навадчора навадчор ана чанқа документаш мондаги ака омои имуна тонировкаи қафош ба документои солонаш э, то моҳи мая то моҳи мая ина мардони азиз ози данонша нишон медиҳем ина данонша тамошо кунем ина ози мошина кам чор электропакет а ина бародаро салонша тамошо кунем так пробегиш чанқа боша пробегишака ози кулчат кунем як бор бинем мерседес элегант ина пробегиш мардони азиз та сисе сенза дувоздаҳ ина тамошо кунед худатон бинед خب موتور چاله بول ببینیم آقا اینا سلام شام تماشا کردیم اینا تماشا کنیم برادران عزیز ماشین ناز اینا قفوش هم تماشا کنیم کن ماشین یک محکم میکنید خدا خواهد راستا تراسیما بودن که بکرمه کده پرتوف تلر کر بود اینا موتورش موتورش یک هشت پرستوی اینا برادران عزیز تماشا کنین صد و ده میخوره صد و ده ها؟ ана ин суммаш чӣ хелак а суммаш панҷоду савдои соз мешавад панҷоду бо савдои нав мешавад а бо арзон мешавад намқими ягон айб надорад ака шумо барои чӣ мошина фурӯхтаистед ака дигар мошин мегиред мошини қиматтар мегиред балонашон нормалист аст инаш тамошо кунед ай учот гезита бароварда метедмака бароварда метед ина бародар азиз чор балоншам нарман эса сеншай тамошо кунед мерседес элегант солаш 94 газ бензин аст мисол касе харидорӣ боша марҳамат бародар азиз дар рӯи экран рақамаша мемонед ҳатман зан занен шумода як мута реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дару тирезаҳои пластикӣ оҳани туркӣ чуби ҳама чизо ҳаст ҳозир шумо якта якта нишон дода метаем дарои оҳани ҳастанд ай 500 сомон то 5000 сомон ҳастай бахтиёр мега дарои хайтек ҳастай дарои беларуски чизи намуд даркор боша дарои дупа ина хайтек ҳастай акаҷон бо дарои наи евра ҳастай тоза хили тахтай ҳамаш тахтай дарои евроаслубои размер аст нархошам арзон када метен магазини акади давлат бозори калхозобод бародарон дарои экран рақамо ҳаст бемалол муроҷиат кунем